బ్రోది కొంచెం నెట్వర్క్ ఇష్యూ అయిపోయింది ఆ నెట్వర్క్ ఇష్యూ వల్ల లైవ్ స్ట్రీమ్ కట్ అయిపోయింది మళ్ళీ లైవ్ స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ చేసాం కలిగానే bro sorry bro by mistake అది లైవ్ స్ట్రీమ్ కట్ అయిపోయింది నెట్వర్క్ ఇష్యూ చాలా ఉంది sorry for the disturbance sorry bro Same time. Bro ఎవరైతే మా ఛానల్ కొత్తగా ఉన్నారో తొందరగా లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి और बगल में बगल में मारो मारो उसको किधर भाई किधर अरे भाई कोई एक किलो ले यार भाई जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो हेलो हेलो साहिब हेलो हेलो हां भाई, हाँ भाई बोलो साहिब भाई को బ్రో ట్వంటీ డైమండ్స్ क्या भाई ట్వంటీ మెంబర్స్ వాచింగ్ అయిపోతే వాళ్ళకి హండ్రెడ్ డైమండ్స్ వాళ్ళకి హండ్రెడ్ డైమండ్స్ దొరుకుతాయి ఈ లైవ్ స్ట్రీమ్ లో అదే బ్రో अरे ब्रो आपका आवाज सही साफ से नहीं आ रहा है తొందరగా ట్వంటీ వాచింగ్ అయిపోండి ఏకైం ఎవరైతే ట్వంటీ हाँ, अब వాచింగ్ बोलो। ఏకమైతే వాళ్ళకి कहाँ से हो आप तो బ్రో బ్రో ఎవరైతే నచ్చిన అరే అరే కరోనా బ్రో కరోనా క్యారెక్టర్తో మరి దారుణంగా ఉంది బ్రో చూద్దాం ఎవరున్నారు లైవ్ స్ట్రీమ్ हाँ जबीर ब्रो जबीर भाई लाइव स्ट्रीम में आने के लिए बहुत शुक्रिया थैंक्स थैंक्स हाँ जी ब्रो Taveen Raju Mohammed Taylor, Mohammed Jabir Karthikeyan bro live stream లో రాని వచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ బ్రో क्या चाहिए भाई क्या चाहिए बोलो भाई क्या हो गया क्या चाहिए तुमको अरे भाई दीवार तो एक ही है लो బ్రో चलो लो వాచింగ్ ట్వంటీ అయిపోతే హండ్రెడ్ డ్యామేజ్ గిరే ఉంది తొందరగా వాచింగ్ ట్వంటీ అయింది ఇప్పుడు సెవెన్ మీద మీ बस ఫ్రెండ్స్ एक ही అందరితో दीवार है షేర్ बस। చేయండి వాచింగ్ था చేయండి तो एक भी नहीं अरे यार हमको कौन मारा हमको नहीं पता अरे ध्रुव भाई बचा लो यार ध्रुव भाई बचा लो ఎవరైతే మా कोई ఛానల్ नहीं కొత్తగా వచ్చారో తొందరగా లైక్ షేర్ और సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ఆల్ మీద సెట్ చేయండి हाँ भाई थैंक यू भाई एक डबल फैक्टर वाला गया है ऊपर అమ్మాయి క్రోనో మరీ దారుణంగా ఉంది బ్రో బ్రో ఎవరైతే మా ఛానల్ కొత్తగా వచ్చారో తొందరగా లైక్ షేర్ और సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి వాచింగ్ అయితే సిక్స్ అయిపోయింది తొందర తొందర వాచింగ్ ట్వంటీ టెన్ ట్వంటీ చేసేయండి మీ అందరికి హండ్రెడ్ డ్యామేజ్ గివ్ ఉంది क्या चाहिए आपको बोलो थॉमसन चलाओगे टिगल टिगल బ్రో ఇప్పుడైతే సిక్స్ సరే వాచింగ్ సిక్స్ టెన్ అయిపోతే మీ అందరికి ఎవరికైనా హండ్రెడ్ డ్యామేజ్ గివ్ ఉంది बेस्ट चाहिए తొందరగా మీ కామెంట్ బాక్స్ లో మీ యూఐడి చెప్పండి మీ అందరికి కామెంట్ బాక్స్ లో మీకు मेरे पास भी दो लेवल का ఈ हेलमेट వీడియో चाहिए చివరిలో మీకు ఎవరైతే టెన్ వాచింగ్ అయితే వాళ్ళందరికీ giveaway diamonds giveaway ఉంటుంది మేము అనౌన్స్ చేసేస్తాం మళ్ళీ మీ ఐడియాలో టాప్అప్ చేస్తాం మీ యూఐడిలో కామెంట్ చెప్పడం మర్చిపోమాకండి సో ఎవరైతే మా ఛానల్ కొత్తగా వచ్చారో తొందరగా లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ఆల్ మీద పెట్టండి बंद तो भाई जो भी लोग हमारे चैनल पे नहीं है जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो तो इस गेम के बाद आपके लिए एक कस्टम रूम बनेगा उस कस्टम में बहुत सारे तो आज जो भी लोग हमारे चैनल पे नहीं है जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो इसके बाद आपके लिए कस्टम रूम बनने वाला है कस्टम रूम में आपके लिए बहुत सारा डैमेज से दिए भी है अरे कहाँ से हमको मारा वो पूरी पता नहीं चल रहा है ये तो पहला गेम हो गया भूया हो गया तो गाइस जो भी लोग हमारे चैनल पे नहीं है जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन और कर लो हमारा वाचिंग तो छः हो गया है bro మణికంఠ బ్రో థ్యాంక్స్ బ్రో మీ యూఐడి పెట్టినందుకు బ్రో మీ అందరి ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి వాచింగ్ టెన్ అయిపోతే ఎవరికైనా ఒకటికి హండ్రెడ్ డైమండ్స్ గివ్ ఉంది ఇప్పుడుతో ఇప్పుడైతే వాచింగ్ ఎయిట్ ఉంది ఇంకా టూ తొందరగా ఇంకా టూ మెంబర్స్ని పిలవండి బ్రో హా జబీర్ బ్రో మీ ఐడి చాలా బాగుంది బ్రో మీ ఐడిలో కూడా చేద్దాం చైతన్య స్కిల్స్ కాలేజ్లో చేద్దాం తమిళ్ రాజు మీ ఐడి జెడ్డా I call twenty members give me hundred diamonds ID भाई पहले तो बुला लो ना जैसे हमारा वॉचिंग बढ़ जाएगा आपके लिए वैसे डायमंड्स गिवे भी बढ़ जाएंगे जल्दी से जल्दी तुम्हारे दोस्तों को बुला लो और डायमंड्स जीत लो भाई तुम्हारी यू आई कॉमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर मत भूलना भाई ऐसे हमारा पहला गेम भी हो चुका है तो गाइस जो भी लोग हमारे चैनल पर नहीं है जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो और दो बंदों को बुला लो सौ जमीन जीत लो तबीन राज हाँ भाई शुक्रिया शुक्रिया दो भी लोग हमारे लाइव स्ट्रीम में आए सबके लिए शुक्रिया आने के लिए भाई तुम्हारे दोस्तों को जल्दी से इनवाइट कर लो सौ वाचिंग हो गए ना इस किसी एक बंदे को यानी सौ यानी दस वाचिंग हो गए अभी तो आठ है दस वाचिंग हो गए किसी एक बंदे को मिल जाएंगे सौ डायमंड కామెంట్స్ क्या पर है తమిళ్ రాజ్ మీ ఇడివాడి కూడా బాగుంది బ్రో అవింత శ్రీనివాస్ हाँ भाई ऐड कर लूँगा सबका ऐड कर सबके साथ खेलेंगे भाई आपके लिए ये चैनल है स्टूडेंट लोग का सिर्फ एक बंदा है भाई जल्दी से ले एक बंदे को बुला लो अगर वाचिंग दस हो गए ना उन किसी एक बंदे को सौ डे में मिल जाएंगे ये भी हमारा चैनल ही है ये भी हमारा ये मेरा भाई खेल रहा है मेरा एडी में బ్రో తొందరగా వాచింగ్ ఇంకా పెరగాలి బ్రో టెన్ అయిపోయింది బ్రో ఒక గేమ్ ఆడదాం దాని తర్వాత మీ అందరికీ ప్రేదాం అక్కడ డైరెక్ట్ యుఐడి మీ యుఐడి చెప్తే దాని దాంట్లో బ్రో టీమ్ కోడ్ పెట్టున్నాం టీమ్ కోడ్ జనరేట్ వచ్చి ఎవరైనా మాతో ఆడాలంటే మా టీమ్ కోడ్ చూడండి one nine double one triple two మా టీమ్ కోడ్ ఇది మా టీమ్ కోడ్ వాడి ఎవరైనా ఆడట్లండి ఆగండి బ్రో కాస్త ప్రాబ్లం అయిపోయింది bro one nine two five మా టీమ్ కోడ్ ఇప్పుడు టీమ్ కోడ్ జనరేట్ చేసిన ఎవరైనా మాతో ఆడాలంటే రండి వన్ నైన్ టూ ఫైవ్ తొందరగా రండి బ్రో ట్వెల్వ్ వచ్చింగ్ అయిపోయింది ఎవరికైనా ఒక ఎవరైనా ఒకటికి హండ్రెడ్ డ్యామేజ్ మీ ఇప్పుడు మాత్రం మీ కామెంట్ బాక్స్ మీ యూఐడి పెట్టండి వీడియో ఫేవరెట్ పార్ట్ పెట్టండి లైవ్ స్ట్రీమ్ ఫేవరెట్ పార్ట్ పెట్టండి Tamil Raj bro thanks bro live స్ట్రీమ్లో రావడానికి ఆరు ఎవరికైనా రా మాతో ఆడాలంటే రండి బ్రో మా యూ టీం కోడ్ వచ్చేసి one nine two five seven double two bro मेरे भाई को हेलो हेलो सबका सबका यू भाई मैच में लग गए हैं भाई लोग। బ్రో ఎలాగైతే మన ten members watch twelve members watching చేస్తున్నారు మీకోసం ఈ వీడియో ఈ అవ్వగానే మీ ఎవరైనా మీ यूआईडी कमेंट बॉक्स में పెట్టడం మర్చిపోకండి तो भाई जो भी हमारे स्ट्रीम वॉच कर रहा है अपना यूआईडी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना भाई हेलो क्योंकि जो भी बंदा यूआईडी कमेंट बॉक्स में बताता है उस बंदे को किसी एक बंदे को सौ में मिल जाएंगे और हमारे जी शोएब लाइन में जा रही है किसी एक बंदे को सौ डैमेज मिल जाएंगे और बंदे को मिल जा रही है लो तो भाई जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन और क्लिक कर लो अगर से हमारा ट्वेंटी वाचिंग होगा किसी अलग बंदे को तो अगर से ट्वेंटी वाचिंग होगा ना एक कस्टम रूम बनेगा क्लैश कोड या क्लासिक किसी को हमारे गिल्ड वार भी खेलना है हमारे यूट्यूब चैनल पे खेल सकते और रोजाना वन एक हवा वन घंटा एक घंटा लाइव स्ट्रीम चलेगा हमारा उस लाइव स्ट्रीम में पार्टिसिपेट करना भाई चैट में अपना यू डी देना मत भूलना बस ब्रो एक कोरोना का एकदम तो एक गंदी ब्रो ये शोएब दिख रहे हैं ये शोएब ये नूबड़े जाक लाइव स्ट्रीम दिख रही है अच्छा यूआईडी वीडियो का फेवरेट पर भी रखना भाई अपना यूआईडी और वीडियो का फेवरेट में अपने किसी एक बंदे के आईडी में सौ डायमंड टॉप अप कर देंगे हाँ कमेंट कर रहा कमेंट आके इरशाद अरशद भाई आपके दोस्तों को सबको इनवाइट कर लेना लाइव स्ट्रीम में ट्वेंटी वाचिंग हो गया ना अभी तो टेन वाचिंग है और दस बंदे वाचिंग रही है अगर ट्वेंटी वाचिंग गए ना दो बंदे को सौ सौ डायमंड मिल जाएंगे जैसे हमारा हमने पहले बोला था अगर सौ वाचिंग दस वाचिंग में हमको एक बंदे को सौ डायमंड मिलेंगे अगर हमारी वाचिंग ट्वेंटी हो होगी ना दूसरे बंदे को मिल जाएंगे जल्दी से ऐसे डायमंड लूट लो भाई कितना वाचिंग होगा उतने डायमंड सबको देखने के लिए मिलेंगे ఎవరైతే మా ఛానల్లో కొత్తగా వచ్చారో తొందరగా లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మనకంటే అప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్ని కూడా ఇన్వైట్ చేయండి మా తమ్ముడితో అల్లాడిస్తున్నాడు బ్రో గేమ్ని ఈ ఫేమ్లో నాకు సెట్ అవ్వట్లేదు వీడియో ఫేవరెట్ పాట కూడా పెట్టండి లైవ్ స్ట్రీమ్లో నేను తేజ బ్రో అందరు ఐడిలో చాప చూస్తాం మన లైక్ ఏముంది అని ట్వంటీ అంటే ట్వంటీ మెంబర్స్ చూస్తే మనకి అప్పుడు మనం ఇంకో హండ్రెడ్ డైమండ్స్ ఇస్తాం ఎలాగైనా ఇప్పుడు హండ్రెడ్ డైమండ్స్ ఇవ్వాలి వీడియో అవ్వగానే గేమ్ అవ్వగానే ఎవరైనా ఐడిలో డైమండ్ టాప్ చేసి మీకు చెప్పేస్తాము ఐడియా ఇస్తున్నాం మా నెక్స్ట్ వీడియోలో హైలైట్స్లో పెట్టేస్తాం ఎవరికి ఇచ్చామో వీ డైమండ్స్ మొత్తం daily one hour live stream అయింది మీకోసం లైవ్ స్ట్రీమ్లో పాడిస్తుంది వైట్ స్ట్రీమ్లో పార్టిసిపేట్ చేయండి డైమండ్స్ కూడా డైమండ్ గెలుచుకోండి ఎవరైనా మధ్యాహ్నం కొత్తగా ఉంటే తొందరగా లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ఆల్ మీద సెట్ చేసుకోండి మీరు ఫ్రెండ్స్ని కూడా ఇన్వైట్ చేయండి బ్రో మీకోసం చాలా గివ్స్ ఉన్నాయి మన వాషింగ్ కనుక ట్వంటీ వెళ్తే కష్టం రూమ్ పెడతాం కష్టంలో ఎవరైనా గెలిస్తే వాళ్ళకి కూడా డైమండ్స్ ఇస్తాం చాలా డైమండ్స్ గివ్స్ ఉన్నాయి బ్రో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరిని ఇన్వైట్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయమనండి ఎంతమంది అయితే మా సబ్స్క్రైబ్ పెరుగుతారో అలాగే మీకు చాలా గివ్ కూడా జరుగుతాయి టెన్ వాచింగ్ ఉంది ఎవరైతే మా ఛానల్ కొత్త వచ్చారో లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ని ఇన్వైట్ చేయండి ఈ ఛానల్కి వచ్చి స్టూడెంట్స్ కోసం బ్రో ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ చాలా దాని వాళ్ళ డబ్బులు చాలా వేస్ట్ చేస్తున్నారు గేమ్ మీద పెట్టి మీకోసం ఎంతమంది ఎలా వాచింగ్ పెరుగుతుందో ఆ మీకు అంత గివేస్ కూడా పెరుగుతాయి అంత వాచింగ్ అంటే మీకు గేమ్ మీద డైమండ్స్ వేస్ట్ చేయకండి బ్రో हेलो कौन है टिकट डालना है वो भैया लाइव स्ट्रीम में है जो फोन करना को जी लाइव में है नहीं टिक जाता वो लाइव है कैसे फोन करना मुझको अरबाज भाई आपके एडमी में टॉपअप तो करेंगे शुक्रिया हमारे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए हमारे दोस्तों को भी इनवाइट कर लो लाइव स्ट्रीम में और हमारे ट्वेंटी वॉचेस वॉचिंग हो गए ना आपके लिए बहुत सारे गिवर्स भी है जैसे कि हमने बोला था टेन वॉचिंग में सौ डेमेज मिलेंगे आपके लिए अगर ट्वेंटी वॉचिंग है और दूसरे बंदे को भी सौ डेमेज मिल जाएंगे अभी तो कितने दस वॉचिंग है किसी एक लक्की बंदे को ज़रूर डैमेज मिल जाएंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पेश कर देंगे किसको बंदे को कौन से बंदे को दिए वो भी आपको मेंशन कर देंगे भाई हमारे लाइव स्ट्रीम में कितने ज़्यादा बंदे वाचिंग में आएंगे रोज़ाना शाम में हमारा लाइव स्ट्रीम वन आवर होगा और संडे संडे तीन या चार घंटे लाइव स्ट्रीम होगा ఎవరైతే మా ఛానల్ కొత్తగా వచ్చారో తొందరగా లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తెలుగు వాళ్ళకి కూడా కావాలంటే ఇటు వాయిస్ మీకు ఏ లాంగ్వేజ్లో కావాలంటే ఆ లాంగ్వేజ్ మనకి ఉండిద్ది అవైలబిలిటీ ఎవరైనా మా ఛానల్ కొత్తగా వస్తే తొందరగా లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అయిపోయింది కాదు స్వీట్ బూయ అర్షాద్ భాయ్ లైవ్ స్ట్రీమ్ అనేకే శుక్రియా మణికంఠ బ్రో లైవ్ స్ట్రీమ్ రావడానికి చాలా థ్యాంక్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ ఇన్వైట్ చేయండి బ్రో ఎలాగైతే మన వాచింగ్తో ఇప్పుడు పది ఉంది ట్వంటీ అయిపోతే మీకోసం కస్టమ్ రూమ్ అనే తయారు చేస్తాం కస్టమ్ రూమ్లో ఎవరైనా పార్టిసిపేట్ చేసి ఎవరు గెలుస్తారో వాళ్ళకి వస్తాను హండ్రెడ్ డైమండ్స్ కూడా ఇవే ఇస్తాం తొందరగా మీ ఫ్రెండ్స్ని ఇన్వైట్ చేయండి బ్రో भैया छोड़ो तौफीक याद करो कहते हैं तौफीक भाई लाइव स्ट्रीम देखो तौफीक भाई शाहिद भाई ग्रुप में देंगे चलो तो బ్రో మన ఇంకో టీమ్ కోడ్ వచ్చేసి టూ జీరో సిక్స్ సెవెన్ రాసుకోండి బ్రో ఎవరైతే మా లైవ్ స్ట్రీమ్ రావాలనుకున్నారో ఈ టీమ్ కోడ్తో రావచ్చు ఒక్క మెంబర్స్కే ప్లేస్ ఉంది स्ट्रीम स्लो है ना खान two zero six stream seven slow आता है हम्म नेट स्लो है हमारा టీమ్ కోడ్ వచ్చేసి two zero six seven six double two ఈ టీమ్ కోడ్ तुम्हारे लिए भाई मैं बुला गया था ठीक हेलो अरशद भाई तौफीक अरे कोई एक बंदा निकल जाओ ना मैं बुला गया हूँ अरे अरशद भाई थोड़ी देर के बाद खेलेंगे सोलो में जाना यार हां भाई अरशद भाई अरे अस्मत ऐड करो कहते हैं कहाँ अच्छा मैंने मैंने अरे एक बंदा निकल जाओ हेलो शाहिद भाई मैं ऐड करूंगा आ जाओ 2067622 हाँ, जीरो हमारा टीम कार्ड है जो भी बंदे हमारे साथ खेलना चाहते हैं हमारे लाइव स्ट्रीम में आ जाना अरे गाइस पूरे हमारे बंदे आ चुके चलो एक गेम क्लैश पर लगाते हैं हमारे वाचिंग अगर हमारे वाचिंग अगर 20 हो गए ना तो एक बंदे को मिल जाएगा और एक जैसे कि हमारा टेन हाँ, वाचिंग हाँ। होने तो से क्या तो एक्सपीरियंस लोग ना खाया करते हैं वो ओके हौसला है एविल अरे शाहिद भाई का कस्टम तुम बनाओगे शादा भाई के कौन सी खेलते हैं हमारी रिकॉर्ड पूरी ऑनलाइन में है तुम बना लो अब स्ट्रीम में रखो है ना ये कौन सी है कस्टम खेलने के बाद है है मैसेज रखो ये इतना रखो ऐसा सी यू सी यू ए से की कर अरशद भाई अब आया मुझे वो अब तो वैसे हमने तो हमारे ऊपर एक बंदे ने चैलेंज किया कस्टम खेलने के कस्टम खेलेंगे पहले तौफिक तो हेलो अरे स्ट्रीम बहुत स्लो है खान हाँ। हाँ, अच्छा हाँ, लो सुनो कस्टम है कस्टम है तो हम लोग कस्टम खेल दे किसको पर है इसको एक एक जना को तुम्हारा तो स्पॉट बोला रे कस्टम खेलने के लिए जब और बस भाई टैंक्स हम्म, पर भाई शेख अरशद अच्छा, तो अच्छा आपको भी थैंक्स अच्छा, जल्दी से तुम्हारे दोस्तों सबको इनवाइट कर लो और किसी एक बंदे को कंफर्म एक बंदे को मिल जाएगा ट्वेंटी वॉचिंग हो गए ना दूसरे बंदे को भी मिल जाएंगे अभी तो हम कस्टम खेलने वाले हैं कस्टम रूम अब लाइव में कस्टम खेलने वाले की और किसी के हम हमारे साथ कस्टम खेला है ना हमको मैसेज दो यानी ये हमारा इंस्टाग्राम है इंस्टाग्राम में जल्दी से जल्दी फॉलो कर लो आपके लिए जो भी विनर्स रहेगा रोजाना लाइव स्ट्रीम में उस लाइव स्ट्रीम में विनर्स को मिल जाएगा देखने के लिए यानी हम स्टोरी में रख देंगे इंस्टाग्राम में जो भी बंदा सौ में जीत गया और हम टॉपअप कैसे करते वो भी बता देंगे किसी फेक या थर्ड पार्टी आपसे टॉपअप नहीं करते भाई हाँ, तो भाई हमारे चैनल पे नहीं है जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो बेलेगन और सेट कर लो और तुम्हारे दोस्तों सबको इन्वाइट करना मत भूलना भाई तो चलो गाय चलो पहले हम कस्टम रोल तो खेल लेंगे कस्टम बन रहा है हमारे दोस्त ने बोला कस्टम बन भी बना स्क्वाड वाले स्क्वाड खेलेंगे हमारे स्क्वाड और के स्क्वाड बहुत मज़ा आएगा भाई रोजाना लाइव स्ट्रीम में आना डैमेज भाई एक हम्म। यानी यानी जैसे कि एक, एक बंदे को आज सौ डायमंड मिल गया कल उस बंदे को को फोन कर बंदे तो। को मिल जाएंगे डायमंड्स सिर्फ अपना यूआईडी का डालना है और वीडियो का फेवरेट लाइव स्ट्रीम है पूरा लाइव स्ट्रीम देखना है अगर हमारा वाचिंग ट्वेंटी हो गया ना किसी एक बंदे को देखना तो कस्टम रूम तो बन रहा है बोलो एविल भाई पूरी स्क्वाड ऑनलाइन में यार बनाना ही करता कस्टम ओके भाई हेलो एविल भाई अभी तो कस्टम बन रहा है भाई कस्टम बनने के बाद कस्टम खेलेंगे सबके साथ तुम्हारे साथ भी कस्टम खेलेंगे कस्टम तो बन रहा है थोड़ा इंतज़ार करिए भाई तो भाई जो भी लोग हमारे चैनल पे नहीं है जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो तो चलो गाइस नवराज भाई शुक्रिया फुल सपोर्ट देने के तुम्हारे पूरे दोस्तों को शेयर करना भाई हमारा वाचिंग तो सिर्फ टेन कंप्लीट हो चुका है अगर ट्वेंटी कंप्लीट हो गया ना किसी एक बंदे को अभी तो एक बंदे को सौ डायमेंट जरूर मिल जाएंगे और दूसरे बंदे को भी सौ डायमेंड मिल जाएंगे हमारे वाचिंग सिर्फ ट्वेंटी है सिर्फ वाचिंग तो सिर्फ अभी तो नाइन ही है जल्दी से तुम्हारे फ्रेंड्स और दोस्त सबको शेयर कर दो और कितना ज़्यादा वाचिंग रहेगा उतने डायमंड डायमंड देने के लिए आपके लिए बहुत सारे चांसेस रहते हैं तो चलो गाइस आ गए हमारे किस्मत भाई तो आ गए रूम बंद है क्या हुआ अस्मत हाँ। क्या हो हम्म, गुरु हेलो अस्मत हाँ बोलो बोलो तुम तो आशिक बात करते हो बाजू लोग लाइव स्ट्रीम में दिखते हैं ना कैसा आकी का आता है मालूम बीचा बीचा में तुम्हारा आवाज आता है तो आपको सब खेलेंगे हमारे पूरे दोस्तों के साथ कस्टम खेलेंगे तो क्या भी नहीं लोग और यार जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं जैसे सब्सक्राइब कर लेना तुम्हारे दोस्तों को इनवाइट कर लेना अच्छा। कितना वॉचिंग रहेगा ना उतने डायमंड हम्म। की आपके लिए चलेंगे आज तो सिर्फ 100 डायमंड है जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स और हमारा लाइक गेम कंप्लीट करते हो जाएगा वैसे ही आपको बहुत सारे डायमंड दिए होंगे सोलो बनता है शुरू में कस्टम तो बन रहा है क्या तौफीक हां अस्मत सोलो बनता है शुरू में नहीं नहीं नहीं कस्टम क्लासिफाइड है गया शाहिद भाई फैजान भाई अच्छा अच्छा ओके वेट करो भाई सिर्फ दो मिनट रुको ना कस्टम मेरे नए नए क्या वाचिंग है होते होते होते WhatsApp नहीं क्लास को ऐड है कस्टम में व्हाट्सएप में रख डालते हैं व्हाट्सएप में रखते हैं ठीक है ना स्ट्रीम में ఎలాగైతే మన వాచింగ్ పెరిగిద్దో అని नहीं नहीं नहीं అలా అయితే మళ్ళీ ట్వంటీకి ఇంకో హండ్రెడ్ డైమండ్స్ గివ్ ఉండిద్ది మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయమనండి మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ జస్ట్ స్టూడెంట్స్లో కోసమే యూట్యూబ్ ఛానల్లో స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి చాలా డైమండ్స్ గివేస్ ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి చాలా సపోర్ట్ కావాలి బ్రో ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తారో ఎలాగైతే మన ఈరోజు వాచింగ్ అయిన కంప్లీట్ అయిపోయింది twenty ten diamonds hundred diamonds గివే ఉంది కష్టం తయారవుతుంది కష్టం చేద్దాం हाँ अरशद भाई आपका ऐड कर लेंगे एक मिनट रुको हमारे तो पूरी स्क्वाड है भाई अरशद भाई अरशद भाई तो हमारे गिल के नए बंदे हैं हमारे गिल में आने के शुक्रिया किसी को हमारे गिल में आना है तो मिनिमम लेवल फिफ्टी नाइन चाहिए या सिक्सटी मेरे को एक मैसेज आना इंस्टाग्राम में मैं हर ट्वेंटी फोर आवर्स ऑनलाइन में रहता इंस्टाग्राम में आप मैसेज रख दिया तो मैं रिप्लाई भी दे देता आपको लिए బహుసారి మంది డీజే లాగ్ కానీ చాలామంది డీజే లాగ్ అడుగుతున్నారు ఎవరికైనా డీజే లాగ్ కావాలంటే రోజానా రోజు మా లైవ్ స్ట్రీమ్లో నుండి రోజు రోజు వన్ అవర్ లైవ్ స్ట్రీమ్ అయింది సాయంత్రం సండే రోజు అయితే three or two three to four hours live stream అయింది లైవ్ స్ట్రీమ్ చాలామందికి చాలా గేర్స్ ఉంటాయి ఎలాగో చాలామంది ఎలా కానీ గిఫ్ట్ చేసి అడుగుతున్నారు ఎలాగ ఎవరెవరు కావాలంటే వాళ్ళు మా లైవ్ స్ట్రీమ్ రండి బ్రెడ్ బ్రో ఇలా కష్టం తయారైపోయింది solo Join the, Join the battle. Be, be the legend. మన కష్టం ఎలాగైతే తయారైపోయింది కష్టంలో జాయిన్ అయిపోయాం ఈవిల్ స్క్వాడ్ అంట ఫ్రెండ్లీ కష్టం अरे अरशद भाई आपको ज़रूर लाइव स्ट्रीम में सीएंगे इन लाइव हाँ ठीक है अक्षर भाई आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं शुक्रिया देखने के तुम्हारे दोस्तों को भी बुला लो अभी तो वॉचिंग सिर्फ एट है टास्क का वाचिंग तो एल आई तो टेन हो चुका अगर हमारा वॉचिंग एम ट्वेंटी हो गया ना और दूसरे बंदे को सौ डे में देखने के लिए मिल जाएंगे सौ डे में दे देंगे और भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट भेजो भेज दो भाई ज़रूर दे देंगे भाई डायमंड ज़रूर दे देंगे आपको कुछ भी करना है भाई सिर्फ अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको शेयर कर देना जैसे हमारा वॉचिंग बढ़ जाएगा आपके लिए वैसा डैमेज देने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं हरबाज भाई मैंने आपको बोला था ना लेवल फिफ्टी एट या नाइन चाहिए हमारे गिल में ऐड होने के और हमको सिर्फ एक्टिव प्लेयर्स चाहिए भाई बहुत सारे एक्टिव प्लेयर्स हैं जो भी लोग हर वक्त ऑनलाइन में रहते एक्टिव प्लेयर ज़्यादा खेलते क्योंकि हमारे गिल में आ गए ना हमको खेलना है मेरे साथ खेलने का इन्जॉयमेंट सब कुछ अलग अलग रहता है तो गाइस जो भी लोग हमारे चैनल पे नहीं है जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो बेल आइकॉन ऑल पे सेट कर लो मिस्टर डैट मिस्टर डैट को स्पेक्टेड బ్రో లైవ్ స్ట్రీమ్లో రావడానికి చాలా థ్యాంక్స్ ఎవరైతే మా స్ట్రీమ్లో లైవ్ స్ట్రీమ్లో వచ్చారో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి మీకోసం లైవ్ కస్టమ్ రూమ్స్ జరుగుతాయి రోజు సండే సండే మీకోసం రెండో మూడో కస్టమ్ రూమ్స్ ఆడతాం ఎవరైతే మాకు కీళ్ళతో ఆడాలనిపిస్తే వాళ్ళు కూడా రావచ్చు లైవ్ స్ట్రీమ్లో మీ జస్ట్ వాట్సాప్లో ఒక మెసేజ్ పెట్టండి బ్రో అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వాట్సాప్ కాదు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మేము ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ యాక్టివ్లో ఉంటాం మాకు ఒక మెసేజ్ పెడితే మీకు ఎప్పుడు కానీ అప్పుడు రిప్లై వచ్చింది ఎవరైతే మా ఛానల్ కొత్తగా వచ్చారు తొందరగా లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ఆల్ మీద పెట్టండి ఎలాగైతే మన కష్టం స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు చూద్దాం మన కష్టంలో నెట్ సపోర్ట్ ఇచ్చిద్దో లేదో చాలా హై మీద వెళ్తుంది పిన్ నెట్ పిన్తో చాలా హై మీద వెళ్తుంది బ్రో ఎవరైతే మా ఛానల్లో కొత్త వచ్చారు తొందరగా లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ మీద పెట్టండి ఎవరైతే మా ఛానల్ కొత్తగా తొందరగా లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ఆన్ మీద పెట్టండి చాలా గివేజ్ కూడా ఉన్నాయి first customer first live stream వచ్చేసింది ఇలాగే మీకు రోజు లైవ్ స్ట్రీమ్ చేస్తూ ఉంటాం ఎవరైతే మా ఛానల్ కొత్తగా ఉన్నట్టుందో లైక్ షేర్ అవుతుంది లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ఆల్ మీద పెట్టండి hoping the chat and bro elagade first three rounds nemige two rounds nemige ಗೆಲ್ತಾನೆ hoping the chat bro andar chat lo check and betane same SR side game video పెట్టాను కానీ ఆ మొబైల్లో కాస్త నెట్వర్క్ ఇస్తే ఉంది అందుకని ఈ ఫోన్ నుంచి లైవ్ ఫోన్ పెట్టాను ఎవరైతే మా ఛానల్ కొత్త పోతే తొందరగా లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వెళ్ళే ఐకాన్ ఆన్ మీద పెట్టండి ఏంటి బ్రో అసలు ఒక్కడో అనుకోలేదు వస్తాను బ్రో వస్తున్నా వస్తున్నా ఎవరితో మా ఛానల్ కొత్త కొత్త తొందరగా లైక్ చేయాలి సబ్స్క్రైబ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరిని ఇన్వైట్ చేయండి కొంచెం చాలా ఉంది చాలా గివేస్ ఉన్నాయి like, share or subscribe చేయండి బెల్ ఐకాన్ ఆల్ మీద పెట్టండి వాచింగ్ టు నైన్ ఉంది ఇప్పుడు ఎలాగైతే మనం వాచింగ్ ట్వంటీకి వెళ్ళేద్దాం అలా మీకు ఇంకో ఒకటితో ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్ కానీ one hundred and hundred damage జరుగుతాయి ఇంకా वाचिंग ट्वेंटी में चलते इनको वाली और हंड्रेड डैमेज होंगे तो भाई जैसे हमने बोला था अगर वाचिंग टेन पे गया ना एक बंदे को सौ डैमेज मिल जाएंगे हम तो सौ डैमेज दे देंगे इस वीडियो में उनमें किसी एक बंदे के आईडी में टॉपअप कर देके डैमेज दे देंगे और और किसी को डायमंड खरीद मैं दोस्तों को जल्दी से इन्वाइट करो डायमंड जीतने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं आपको जो भी लोग मैं चैनल पर नहीं जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे मी फ्रेंड तो वाइस तो इस लाइफ में आपके लिए कस्टम बन चुका है वन वी वन खेल रहे दूसरे गिल के ऊपर बंदे हमको चैलेंज कर रहे थे ఎవరైతే మా ఛానల్ కొత్తగా వచ్చిందో లైక్ ओपी इन द चैट भाई OP in the chat line से चार राउंड जीत गए ओपी इन द चैट तो गाइस ఎవరైతే మా ఛానల్ కొత్తగా ఉన్నా తొందరగా లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ఆన్ మీద పెట్టండి ఇప్పుడు చాలా గివేస్ వెయిట్ చేస్తున్నాయి బ్రో ఎలాగైతే మా subscribers one point two one point two one K అయిపోయినాయి ఎలాగైతే మా సబ్స్క్రైబర్ పెరుగుతుంటాయి మీకోసం అలాంటి చాలా చాలా గివేస్ జరుగుతుంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గివేస్ ఉంటాయి మీకోసం హండ్రెడ్ పాస్ గివ్ అవే కూడా ఉండొద్దు మన సబ్స్క్రైబర్ లైక్ ఏం కూడా టెన్ కే కోసం వెయిటింగ్ బ్రో ఎలాగైతే మన టెన్ కే అయిపోయిందో మీకోసం స్పెషల్గా ఒక లైవ్ కస్టమర్ రూమ్ చేద్దాం four to five hours live customer room ఎవరికైనా ప్రతి కస్టమర్ రూమ్లో classic customer room solo customer room spot customer room చాలా కస్టమర్ రూమ్ తయారు చేస్తాం ఆ కస్టమర్ రూమ్ మీ అందరికీ చాలా డైమండ్స్ గివర్స్ ఉంటాయి तो गाइस जैसे हमारा टम टेन के सब्सक्राइबर्स हो गए ना आपके लिए बहुत सारे लाइव स्ट्रीम करेंगे और हर एक लाइव स्ट्रीम में आपके लिए बहुत सारे डायमंड गिफ्ट अरे नुबड़ा डबल अट्टा लेके आ गया देख लेना चैनल पर नए जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन और प्रेस कर लेना यार ఎలిమినేట్ ब्रो मैं తమ్ముడు ఎలిమినేట్ ब्रो ए ब्रो బ్రో भाई ये तो क्या हो गया घर वाले ग्लिच बहुत चल रहा है यार हेलमेट हो गया हमारा दोस्तों तो। अरे जोन के बाहर नहीं गरीना वाला हेलमेट कर दिया भाई कौन जीत पाएगा एस आर मिस्टर वाइड यानी एस आर तोफिक जीतेगा या कौन है उसमें बंदा बच के एकदम ओपी भाई OP OP OP in the chat भाई ओपी इन द चैट ऐसा टॉपिक ओपी ऐसा टॉपिक ओपी जैसे हमने जीत गया जीरो फाइव से हमने तो कस्टम जीत गए जीतने जा रहे हैं जीत जाएंगे कंफर्म तो ये बंदे हमको तो चैलेंज कर रहे थे लाइव कस्टम रूम बोल के हाँ। भाई ये तो नूबड़े हो गए यार क्या यार डबल अट्टा लेके आ रहे हो बंदे तो डबल लट्टा लेके आ रहे थे भाई डबल लट्टर क्या उसका बाप भी लेकर तो हमको कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे भाई तो एकदम ओपी बंदे हैं भाई हमारे पूरे दोस्त एकदम ओपी वाले बंदे हैं किसी का हमारे साथ कस्टम खेलना है तो अपना यू और गिल सब कुछ हमारे इंस्टाग्राम में आपके लिए लाइव इंस्टाग्राम में आपके लिए लाइव इंस्टाग्राम में आपके ट्वेंटी फोर आवर्स हम चैट uh, में रहेंगे हमको इंस्टाग्राम में कमेंट कर देना हो गया कस्टम तो हो गया तो भाई जो भी लोग हमारे चैनल पर नहीं है जल्दी से आई एड ब्रो आई पो एड फाइनली सिक्स ज़ीरो किसी को हमारे साथ कस्टम खेलना है तो अपना गिल्ड का नाम अब हमारे इंस्टाग्राम में हमको कमेंट कर देना यानी हम Instagram twenty four hours on में रहते हैं और इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर देना आपके लिए बहुत सारे जेवस और अलग अलग चीज़ें इंस्टाग्राम में भी रखते हैं भाई असमत भाई तो दो एडियल लेके इसका कमाल देखते चलो असमत भाई एकदम सही खेलते दो एडियल लेके असमत भाई भी हमारा बंदा है क्या हुआ लास्ट राउंड गेलता हूँ और पाता हूँ जीतेंगे या हार गए आते हैं अस्मत भाई क्या हो गया यार भाई ये लोग का डबल अट्टा लेके आ रहे हैं यार अरे क्या यार नुबड़े डबल अट्टा लेके आ रहे अरे भाई बाजू पे एक बंदा नाक होके है भाई कस्टम बर्बाद हो रहा है यार डबल एक्टर लेके आ रहे हैं बंदे अरे यार ये तो बर्बाद हो गया कस्टम डबल एक्टर असमत भाई लॉन्ग रेंज दे देना उनको क्या यार डबल एक्टर लेके आ रहे हैं नुबड़े लोग भाई इसीलिए कस्टम रूम जल्दी से नहीं बनाते यार बहुत सारे बंदे डबल एक्टर लेके आ रहे हैं कस्टम रूम में क्या भाई ख़त्म खत्म सब बाद है वाह एकदम बर्बाद हो गया असमत भाई क्या जीत पाएंगे डबल एडियम ओपी वाला स्लेसिंग चलते हैं ओपी एकदम ओपी नहीं अरे यार डबल वेक्टर लेके आ गए भाई अगर हम लोग डबल वेक्टर लेना एक गेम भी जीत नहीं सकते साले नुबड़े लोग क्या लेते हैं क्या लेंगे भाई हमारा बंदा डबल एक्टर ले लिया हमारे बंदे को गुस्सा आ गया यार क्या यार पूरा कस्टम वेस्ट कर रहे हैं लोग अरे मैं किधर चला गया ऊपर जाना है मेरे को ऊपर ऊपर जाना है भाई किसी को हमारे साथ कस्टम करना कभी भी डबल डॉक्टर लेके मत आना भाई ये डबल डॉक्टर बहुत गंदा है डबल डॉक्टर नूबड़े नूबड़े को प्रो बना देता है जो भी लोग हमारे चैनल पर नहीं जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लो भाई लोग डबल डॉक्टर लेके क्या कर रहे हैं यार भाई बर्बाद हो गया पूरा कस्टम बर्बाद हो गया हम लोग भी डबल अट्टा लेंगे उनको बता देंगे डबल अट्टा नानी कैसा रहता साले नूबड़े डबल एक्टर ले रहे नूबड़े हम भी डबल एक्टर लेंगे क्या देखते डबल एक्टर कितना अरे यार भूल गया था भाई क्या है भाई ये डबल एक्टर क्यों ले रहे हैं बंदे मत एनी डीजे लॉक भाई डीजे जे सबको मिलेगा हमारा डेली लाइव स्ट्रीम होगा एक घंटे का लाइव स्ट्रीम होगा लाइव स्ट्रीम में आ जाना डी जे लव क्या कुछ भी मिलेगा तुमको भाई ज़रूर कोई भी हमारे साथ कस्टमर डबल लेटर मत यूज़ करना यार क्या देखो यार वो लोग डबल लेटर यूज़ कर रहे थे अगर हम लोग डबल लेटर का यूज़ करें तो कैसे रहता उनको बता देंगे देखो अभी उनको बता देंगे डबल लेटर ले तो कैसे रहता डबल लेटर तो नूबड़े नूबड़े रहे अरे नूबड़े लोग डबल का यूज़ करके हमसे जीतने आ गए क्या यार आप भी देखो नूबड़े डबल अवतार लेके आ गए चलो चलो बैक चलो एकदम ओपी वाला परफॉर्मेंस हमारे तौफिक भाई अरे भाई सिर्फ नाइन वाचिंग जल्दी जल्दी वाचिंग ट्वेंटी कर लो हाँ शील भाई हेलो हाँ, बोलो भाई क्या हाल है हाल चाल सब ठीक ठाक है ना हाँ यासिन भाई OP thank you thank you a gaming challenge भाई सबका चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे रुको ज़रा सब्र करो सबको चांस मिलेगा भाई आपके जैसे बहुत सारे बंदे हमको चैलेंज कर रहे थे सबके साथ खेलेंगे क्योंकि आपके लिए ही है ना तौफीक तो क्या है तो भाई जो भी लगा हमारे चैनल पे है जल्दी से लाइक शेयर हाँ, और सब्सक्राइब हाँ, कर लो और bell icon all big fan भाई आपका बिग फैन शील्ड भाई भैया बिग फैन बिग फैन एक बार जाओ स्ट्रीम में दिखो तो भी को मामूली पुराई भाई भाई आपका यूआईडी ठीक है भाई सबके दस बंदे तो वाचिंग कर रहे हैं हमारे तौफिक भाई का तो एकदम ओपी वाला परफॉर्मेंस था तौफिक तो तो भाई तो एकदम ओपी वाले खेले थे देखो भाई तौफिक भाई फुल दे रहे हैं सब लोग तौफिक भाई को दिल दे दो भाई फैजान भाई तो दिल दे रहे हैं देखो आप दिल देंगे क्लासिक कस्टम कब फैजान लाइक और सब्सक्राइब कर लो बात हो गया लाइक का फिर 20 कैसा आया साली मैंने जैसे साथ मिला सब लाइक लेकर आओ तो गाइस जो भी लोग हमारे चैनल पे नए जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब तुम्हारे दोस्तों और जितने भी दोस्त हैं सबको बुला लो शील भाई आगे से फेमस आ दे तो क्या ना भाई फरू भाई हमको बताया शील तो आप ही है आप तो एकदम ओपी वाले गजब से हमारे फरू भाई तो हमारे दोस्त ही है एकदम गजब से खेलते हैं फरू भाई आ गए देखो भाई फरू भाई भी आ गए हमारे लाइव स्ट्रीम में फरू भाई कैसे क्या हाल चाल है चलो भाई फ्लैश कार्ड भी लगवा लेते हैं फरू भाई रेडी करो रेडी करो सब लोग रेडी करो तो भाई हमारे जैसे हमारा वाचिंग 20 हो गया ना आपके लिए कस्टमर बनेगा अरे भाई अरशद भाई तो जब से ऐड बोलने ऐड करने के लिए बोल रहा है फरू भाई तौफीक भाई थोड़ी देर बाद खेलेंगे एक बार पीछे चले जाओ ना तौफीक ठीक है तौफीक तो भाई तौफीक तो भाई इधर जाओ बाद में खेलेंगे तो ठीक है भाई जब तक मैं ट्रेनिंग मतलब डालता हूँ क्लासिक कस्टम है तो मेरे को बोल दो भाई ये लाइव स्ट्रीम देखो आ जाओ हाँ लाइव स्ट्रीम दिख तुझे बाजू रख ले को आवाज मालूम होना है कौन कौन किधर से बोलता है कि हाँ, अच्छा, अच्छा जल्दी जाओ टॉपिक भाई जा रहे हैं अरशद भाई तो इनविटेशन बोल रहे थे अरशद भाई आ जाओ ना ठीक है भाई जब तक मैं ट्रेनिंग डालता हूँ क्लासेस में तो मेरे को कोई मुझे नहीं लाइव स्ट्रीम देख तुझे बाद में रख लेगा आवाज आवाज करोगे मेरे फोन में लेके शायद वक्त भी लगे क्या करूं तुम्हारे फोन में लेके भाई अगर फोन नंबर ले तो तुम क्या करोगे हमारे दो जन लाइव में स्ट्रीम में बहुत सारे व्यूअर्स भी चलेंगे बहुत सारे इवेंट्स और हमारे हर एक वीडियो में रोजाना आपको टुनाइट बिग अपडेट यानी बोल देंगे और आपके लिए बहुत सारे अपडेट हमारे हर एक वीडियो में मिलेगा इसलिए हमारे वीडियो में जाके oh, हमारे व्यूअर हो जाना हमारे व्यूअर वॉच करते हो भाई क्योंकि अगर हमारा वीडियो बात करना आपके फ्री फायर तो में क्या क्या अपडेट्स आने वाले सब कुछ हमारे वीडियो में आपको और जो भी लोग बंदा कस्टम में विनर आएगा ना उस बंदे को हम डायमंड कैसे देते हैं उसमें हमारे इंस्टाग्राम के स्टोरी में भी रख देंगे और फेसबुक कम्युनिटी पोस्ट भी रख देंगे जो भी नया वीडियो आना है उसके ऊपर तो गाइस जो भी लोग हमारे चैनल पे नहीं है जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो भाई हमारा फोन नंबर है क्या करोगे यार हम है ना तुम्हारे तो साथ खेलने के लिए स्टूडेंट पास स्टूडेंट लोग के पास ही है ये भाई क्या यार एक बंदा नहीं आया चलो हम तो गए पीछे चलो पीछे ओ भागो भागो रे भागो भागो गाइस हम तो पीछे आ गए क्या करें यार नेम स्क्वाड वाला तो नया सिस्टम आ चुका है बहुत अरशद भाई का तो लकी नहीं है तेरे चार सात पे आ गया हम लोग पीछे आ गए हम्म करो तो भाई दस से ज्यादा हो गया क्या झटका लग रहा है जैसे हमारा टेन वाचिंग हो गया एक बंदे को सौ डेमेज जरूर देंगे अपने इंस्टाग्राम आईडी में आपके लिए पोस्ट डाल देंगे जो भी बंदे को सौ डेमेज मिले और अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लेयर डिस्प्ले भी कर देंगे स्क्रीन पे एक लकी बंदा आप तो भाई साहब भी डायरेक्ट डिस्प्ले करेंगे डेम से आपके लाइव में ही किसी एक जल्दी से जल्दी चैट में तुम्हारे दोस्तों को बुला लो और तुम्हारा आईडी <laughs> तुम्हारा पासवर्ड है क्या बोले यार तुम्हारा यूआईडी भी ले लो ये गेम होना चाहिए किसी एक बंदे को आपके सामने लाइव स्ट्रीम में एक बंदे को 100 डायमंड देने वाले अपना यूआईडी कमेंट बॉक्स में डालना मत जरूर डालना मत भूलना भाई चिकन हां भाई बिग फैन बिग फैन एक गेमिंग भाई बिग फैन प्रेम भाई तुम्हारे दोस्तों सबको इनवाइट करो हम जैसे बोला दस के वाचिंग के लिए हम सौ डायमंड देंगे अभी आपके सामने लाइव में कर देंगे हाँ। हाँ। कौन सा रूटी चढ़ वाली उठ के सर गुन्ने भाई जैसे हमारा टेन वाचिंग हो गया ना अब देंगे हम सबको आपके UID comment box में रखना जल्दी से जल्दी अपना यू आई कमेंट बॉक्स में रख लेना ओपी या चैट भी रख देना भाई और वीडियो का लाइव स्ट्रीम का फेवरेट पार्ट भी रख लो आपके लिए लाइव स्ट्रीम चलेगा लाइव स्ट्रीम में पार्टिसिपेट करना मत भूलना भाई तो भाई जल्दी से जल्दी अपना यू आई कमेंट बॉक्स में बताना जिससे एक बंदे को सौ डायमंड अभी आपके सामने लाइव स्ट्रीम में टॉप अप कर देंगे गेम डील हाँ, चाहिए पूरा डील चाहिए ఇష్టం లేదు డీల్ చేయడం ఎందుకంటే డీల్ చేశాను అనుకో ఈ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి నావి అన్నీ మారిపోతాయి एकदम तो बर्बाद हो गया यार कमेंट बॉक्स में अपना यूआईडी जल्दी से जल्दी ఇంతే ఎప్పుడు डालना वीडियो का फेवरेट पार्ट भी डालना भाई ఈడొక్కడే రా బాబు వేరేకి వచ్చేసి स्टार्टिंग बंदा कौन रहेगा आपको लिए अभी अभी कर देंगे ఆ, మనకి పెట్టా. अरे क्या चल रहा है यहाँ पर क्या यार ओपी इन द चैट भाई जल्दी से अपना यूआईडी डालना बहुत बोलना भाई जो भी बंदा यूआईडी डालता है उसको ही देंगे हम अरे बंदा किधर से मार रहा है और अपन क्या यार अरशद भाई आके रिवाइव देना यार अर्षाद भाई you can you can you can अरे यार हाँ। कवर पे आगे रिवाइव देने हमारे फटू भाई टपका देंगे उसको डरने का नहीं अरे मजाक हो रहा है क्या अरे भाई मारो भाई मारो मुझे मारो क्या भाई मजाक हो रहा है क्या हाँ भाई अरशद भाई एकदम ओपी ओपी ओपी ना जा रहा है ओपी अरशद ओपी अरशद मुझे कमेंट रख दो भाई इतने हो ना इनके तो नहीं होना नाम यार అనుకున్నా नहीं నాకేం లేదు అసలు ఆడలేము तो भाई जो भी लोग हमारे चैनल पे नए जल्दी लाइक गली को खिंचाओ गाइस दोस्त सुनते बोलो फरदीन अरे भाई हमारा वाचिंग तो सिर्फ फाइव है अगर टेन वाचिंग है ना हाँ, हाँ, जैसे मैंने पहले बताया था एक बंदे को सौ डबल पे मिल जाएंगे और यानी मेरा माइक काम करना नहीं चाहता है ये नहीं गिरो दूसरे सौ डबल पे मिल जाएंगे अरे भाई क्या हो ये क्या है अरे भाई हम तो गए हम्म। भाई रिलोड मास्टर सब लोग रिलोड मास्टर तो है के भाई यासिन भाई लाइव स्ट्रीम में आने के लिए शुक्रिया वेस्ट होने गया रे सही टीम से चलो बाद में वेटिंग कर అది జీవన్ కొంటింది మన చుట్టాలి అరే జీవ అక్కడ హెడ్ పడా చలో హెడ్ పడా అవసరం షాహిద్ భాయ్ अरे भाई क्या भाई मेरे को ही मार रहे बंदे भाई हैकर है भाई तो हैकर है लोग पीछे से मारा पीछे आ गया बंदा भाई फजन भाई पीछे साइड भाई पीछे आ गया बंदा पीछे आ गया भाई क्या बोल रहे हो शायद चोर हार दूर नहीं ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬೇರೆ ಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಕಟ್ಸಿದ್ದಾನೆ भाई हाँ, हम तो मरे गए ना फील भाई तो सिर्फ माफ हुए हम मर गए क्या बोले यार तुमको बंदे किधर से मार रहे ना वो समझ आ रहा है भाई भाई ये के भाई अपना यूआईडी डालना मत भूलना तुम्हारा यूआईडी वीडियो का फेवरेट पार्ट भी डालो भाई ये के भाई शायद भाई ये लो डबल लेटर यूज कर भाई फरदीन भाई यू कैन डू इट फरू भाई भाई मारो भाई मारो क्या यार बहुत गंदी तरह खेल रहा हूँ यार भाई मैं क्या करूँ यार भाई पहले मेरे को ही टक्कर है यार वो लोग हमें कस्टम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे आई एम योर स्टूडेंट किसका स्टूडेंट भाई <laughs> भाई किसका कौन तो टीचर नहीं है क्या भाई बेट नेट बहुत लैग हो रहा है यार भाई उसके पास डबल अट्टा है हेडशॉट पर भाई ओपी ओपी किस्ती से मारता था भाई कॉमेंट स्लो अपलोड हो रहा है हाँ यार नेटवर्क का तो बहुत इश्यू है भाई डी जी आर तो नहीं तो मिलता डरने वाले कॉल करके बता दूंगा मेरे पास तो डी जी आर नहीं मिलता यार भाई वेस्ट मिल सकता है वेस्ट वेस्ट वेस्ट आपको डीजे अलग चाहिए था तो मैं लाइव स्ट्रीम देखना west west west west west west west west एक को हेडशॉट ऊपर एक को हेडशॉट अरे ऊपर एक जगह हेडशॉट है कौन गया अरशद भाई तो गए अरे फरू भाई आ रहा हूँ रुको जरा अरे यार ग्लू मारो ग्लू मारो भाई मैं क्या करूँ यार अरे वो लोग बहुत गली से यार डबल अट्टा लेके आ रहे हैं भाई हमारे बड़े भाई ने सेटिंग बदला दिया यार ये जो स्कोप ही नहीं खोल रहा मैं तो इतना बड़ा स्नाइपर नहीं हूं ना गैंग भाई के जा रहा हूँ भाई हम भी डबल डाल लेंगे हम भी मारेंगे बंदों को अब जब हम भी डबल डाल लेते हम भी डबल डेवलप लेंगे हम भी मारेंगे फिर बोला ही ले सकते हैं डबल डाल हम भी डबल डेवलप लेंगे हम भी मारेंगे हम भी मारेंगे भाई हम लोकेश गेमर बन जा रहे हैं देखो सबका बड़ा भाई है लोकेश गेमर इन सब लोगों का बड़ा भाई भाई आपको पता है लोकल गेमर भाई तो आजकल बहुत ओपी ज़्यादा खेल रहे हैं गैंग भाई को भी मार दिया और बहुत सारे बंदे को भाई हमारा पिन तो छः सौ या सात सौ पे चल रहा है लोकेश भाई आजकल एकदम ओपी खेल रहे हैं यार फर्रू भाई फर्स्ट ब्लेड ओपी ओपी भाई फर्रू भाई की आईडी हैक हो गई थी इसलिए फर्स्ट अरे भाई हम तो, तो गए कस्टम तो गया ए क्लैश कार्ड तो गया तीनों के पास डबल एक्सआर है क्या फरू भाई जल्दी से अंदर चले जा जल्दी से अंदर जा रिवाइज जा रहा रिवाइज जा रहा है रिवाइज जा रहा भाई फरू तो भाई ग्रेनेड है क्या ग्रेनेड है क्या तुम्हारे पास फटबिल भाई ग्रेनेड है क्या नहीं है भाई नहीं है होल्ड कर कर मारता हूं गया गया क्या बोल रहे हो उसको गया पर वो भाई छह डाउन निकाल नहीं मारते अबू भाई एकदम सही खेल रहे भाई डबल अट्टा नुबड़े इधर आ जा ए भाई ओपन द चैट फरूबा headshot headshot open the chat थोड़ा मिस हो गया हेडशॉट तो पड़ता था फरूबा जीता सकते फरूबा जीता सकते ओपी इन द सेट भाई ओपी ओपी अरे यार ग्रैंड डाल मार उसको मार हो गए और भाई तो गए इसको बोलते डबल वेक्टर का मार डबल वेक्टर से मार तो गाइस ये तो हमारा हो गया अब एक बंदे को सौ डायमंड पे गिवे देंगे आपके लाइव नहीं है जल्दी से तुम्हारे दोस्तों को इनवाइट कर लेना वॉचिंग तो बहुत कम है भाई एक ही गेम तो हम सौ डैमेज देने वाले हैं क्योंकि एक ही गेम तो पहले से लाइव स्ट्रीम में पहले से कमेंट कर रहे हैं बहुत सारे बंदे बीच में आए थे हाँ। एक ही गेमिंग तो सौ डैमेज अभी देंगे हाँ। आपके लाइव स्ट्रीम में ही देंगे एक ही गेम में अपना यू आई कमेंट बॉक्स में कर देना तो गाइस जो भी लोग हमारे चैनल पे नहीं है जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑल सेट कर तो गाइस हमारे बंदे तो कस्टम बना लिए कस्टम खेल देखो एकदम ओपी वाले खेलते हैं तो भाई जो भी लोग हमारे चैनल पर नहीं है जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो और बेलाइकन ऑल पे सेट कर लो तो भाई एक ही गेमिंग अपने आईडी में चेक कर लेना आपके लिए सिक्स ट्वेंटी डायमंड अपने आईडी में इंतज़ार कर रहे हैं भाई क्या भाई यू नॉट रेड कमेंट्स भाई कमेंट्स से तो पढ़ रहा हूँ ना भाई एक ही गेम भाई जाके अपने आईडी में चेक कर लो आपके लिए सिक्स ट्वेंटी डायमंड इंतजार कर रहे हैं जैसे हमने बोला था सौ डायमंड मगर हमारे एक ही गेमिंग बॉय तो पहले से ना इसलिए आपके इनके लिए स्पेशल जल्दी से तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो अरे यार एकदम ओपी इन द चैट भाई रिजवान भाई हमारे गिल लीडर तो एकदम सही एकदम ओपी वाले खेल रहे यार star west Rizwan is the best हमारे गिल के तो एकदम ओपी वाले लीडर थे अभी तो असरार भाई लीडर है सभी हमारे गिल में सभी बंदे लीडर है दोस्त थे ओपी ना स्टार्ट तो भाई जो भी लोग हमारे चैनल पर नहीं है जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन ऑल पर सेट कर लो भाई तुम्हारे फ्रेंड के साथ शेयर कर दो जितना चाहे उतना शेयर कर लो हमारा जैसे हमने एक एक भाई को 620 डायमंड्स दे दिया आपको भी बहुत सारे डायमंड देने के बहुत सारे चांसेस है ले लिया हमारे लाइव स्ट्रीम में आ जाना और डायमंड्स लूट भाई असरार भाई तो हैकर हो चुके हैं दीवार के अंदर जा रहे हैं चार लाइक पड़ चुके हैं रिजवान भाई हर्षद भाई शायद ऑफलाइन जा चुके हैं नहीं यार हर्षद भाई बाजू बैठ के जाके क्या हो गया पता नहीं हर्षद भाई को चलो देखते हैं असरार भाई तो खुले में फिर रहे शायद हेडशॉट देंगे या नहीं देंगे देखेंगे देखते हैं मेरा अकाउंट ऐसा शायद अकाउंट में कैसा है अर्षद भाई तो ऑफलाइन चले गए शायद नेटवर्क इश्यू है अर्षद भाई का देखते कौन जीते वन बज टू अच्छा फैजान मेरा भाई खेल रहा है मैं रेडी में हमारे भाई कैसा खेलते देखते भाई हमारा भाई का अकाउंट तो हैक हो गया था इसलिए हमारे भाई का अकाउंट चला गया अभी तो ऐसा फैजान बोल के एक नया आईडी है उसमें खेल रहा है हमारा भाई हाँ। आपके लाइव स्ट्रीम में ही देंगे एक एक अपना डी एक गेम आ गया क्या सिक्स ट्वेंटी डायमंड्स अपने आईडी में पैसे नहीं है असले तुम्हारा कितना ही होते हैं तो, तो भाई जो भी लगा चैनल पे नहीं है जैसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो एक गेमिंग भाई आपके आईडी में सिक्स ट्वेंटी डायमंड्स आ गए हैं आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना नहीं आओ चलो हाँ भाई ठीक है ठीक है हाय भाई हाय हेड्डे हेड्डे जल्दी चलो ये गेम भाई आपको मिल गया क्या सिक्स ट्वेंटी डायमंड हेलो भाई हैव गेम है सिक्स ट्वेंटी डायमंड हाँ भाई एक गेमिंग भाई तो अगर और एक टेन वॉचिंग हो गया ना यानी अभी तो कितने चल रहे हैं वॉचिंग वॉचिंग तो अभी फो चार चल रहे हैं अगर से फिर से दस हो गया ना और दूसरे बंदे को भी देने के चांसेस है जल्दी से लिए वॉचिंग टेन कर लो और दूसरे बंदे को मिल जाएंगे डायमंड्स जैसे हमारे एक के गेमिंग भाई तो सिक्स ट्वेंटी डायमंड्स मिल चुके और दूसरे बंदे को भी मिलने के बहुत सारे चांसेस है एक गेमिंग आपके पूरे दोस्तों को बुला लो और उनके उनको भी जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है अपने पूरे दोस्तों को बुला लो आने के लिए हर दिन कस्टम बनेगा हर दिन कस्टम बनेगा रोजाना एक हर दिन कस्टम बनेगा और कस्टम में आपके लिए बहुत रोज हर दिन व्यूअर्स लेंगे आपके लिए हर दिन कस्टम मिलेगा हर दिन कस्टम में सौ डायमंड या दो सौ डायमंड जैसे हमारे एक ही भाई को सिक्स ट्वेंटी डायमंड्स मिल चुके ना आपको भी जीतने के बहुत सारे चांसेस है भाई इसलिए रोजाना कस्टम रूम में आ जाना डायमंड्स लूट के चले जाना भाई बहुत सारे बंदे डीजे लॉक भी मांग रहे हैं जल्दी में डीजे लॉक भी दे देंगे अभी तो डायमंड्स गिवे चल रहा है ना भाई एक के गेम में तो सिक्स ट्वेंटी डैमेज मिले छः के गेम को चाहिए तो उनको एलॉक ले सकते हैं एलाइट पास कुछ भी ले सकते हैं सिक्स ट्वेंटी डैमेज में क्या क्या चीज़ आती है वो चीज़ ले सकते हैं तो भाई जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो बेलेकन ऑल पर सेट कर लो और तुम्हारे फ्रेंड्स और तुम्हारे दोस्तों सबके साथ शेयर कर लो भाई क्योंकि जैसे आप जीत लेंगे वो लोग भी जीते हैं ना जितना सपोर्ट हम तुम हम हमको बताएंगे उतने डैमेज आपको देंगे उतने डैमेज जीतने के आप बहुत सारे चांसेस है रिजवान भाई तो एकदम ओपी गजब से मार रहे हैं और असरार भाई दे से सभी लोग एकदम सही गजब से खेल रहे हैं यार गिल्लेडर का नाम तो रोशन कर रहे हैं ना ये लोग देखते किसका डैमेज कितना है देखते एस आर रिजवान भाई टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड पाँच किल इधर एस आर शाहिद भाई तो वन फोर थ्री वन चार किल हो गए भाई और असरार भाई दो kill one zero three four damage Arshad भाई तो क्या हो गया कस्टम बना लिया भरे अरशाद भाई ऑफलाइन चले गए ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन में शायद नेटवर्क का इशू है नहीं तो अरशद भाई भी ठीक ठाक खेलते थे तो गाय जो भी लोग हमारे साथ कस्टम खेल लें अपने इंस्टाग्राम में आप बता देना हमको तुम्हारे गिल्ड और हमारे गिल्ड या किसी दूसरे गर्ल से भी खेलना है तो हम कस्टम लगवा देंगे अरे भाई क्या कमेंट ये मोहम्मद शराब अरे भाई आपको डी आडम चाहिए ज़रूर मिलेगा गरीन वाले फ़ोन कर दूँगा अभी ही फ़ोन करूँगा थोड़ी देर रुको भाई चैट में रहूँगा ज़रूर मिलेगा आपको डी आडम पता है डीजल कितना कॉस्टली है पूरा फ्री फायर में कितने डैमेज लगा डीजे लेना उतना कॉस्टली है डीजे उतना रेयर भी है भाई एकदम डीजे हिला के धन धन नाचते रहता तुम्हारा भाई गेम ओके थैंक यू भाई यासिन भाई हाँ हमको पता है और भाई का गेम तो एकदम ओपी है और इसको इम्प्रूवमेंट चाहिए बहुत सारा सपोर्ट चाहिए यार एक भाई आपको सिक्स ट्वेंटी मिल गए हैं हाँ मिल गए ना क्या चाहिए आप क्या कर रहे हो इसे तो गाइस फैजान और रिजवान कौन जीता है फैजान भाई तो फुल डैमेज है रिजवान भाई रिजवान भाई का देखते हैं क्या हाल है रिजवान रिजवान भाई तो फुल एच है यार चलो फैजान भाई तो हिल कर रहे हैं अरे यार क्या यार हिम्मत डाल रहे I need D J Alok भाई डी जे एलॉक तो सब कुछ मिल जाएगा मगर तुम तो डी जे अलग मांग रहे थे ना इसलिए डी जे एडम तो हमारे पास नहीं करीना वाले पूछेंगे इसको बोलते हैं अंगलियाँ मत करना <laughs> ओपी इन द चैट भाई ओपी रिजवान ओपी रिजवान भाई <laughs> वो भी रिजवान भाई रिजवान भाई एकदम सही खेल रहे यार एकदम ओपी रिजवान भाई ओपी ओपी तो। ये विद्वान विद्यालय ज्यादा तुम्हें क्या लेने का हाँ ठीक है भाई ठीक है भाई चार्ज निकालेंगे असल है अरे तुम्हें गाँव का रसगुल्ले में जाएंगे हाँ भाई आप सिर्फ वन खेलेंगे ज़रूर खेलेंगे हाँ भाई आप क्लैरिटी से दिख रहा है क्या आपके चैट चार्ट ले देखो एकदम ओपी वाला गेम प्ले में रिजवान भाई गिलेडर थे गिलेडर का तो नाम रोशन कर रहे हैं यार असर भाई भी का तो गिलेडर है ओपी गिलेडर गिल्लेडर गिल्लेडर असरर भी एकदम ठीक ठाक गेले अरे फैजान भाई तो गए ऐसा शायद तो गया और शायद भाई इमोत मत बताना यार बहुत गलती हाँ यार इमोत नहीं बताया एकदम ओपी भाई अरे भाई अगर दस वाचिंग हो गया ना किसी और दूसरे बंदे को भी मिल जाए जल्दी जल्दी तुम्हारे दोस्तों को सबके साथ शेयर कर लो अपना लाइव स्ट्रीम शेयर करो और डायमंड लूट लो भाई जितना लाइव स्ट्रीम में चाहे वॉचिंग रहेगा ना उतने डैमेज देने के बहुत सारे चांसेस रहते जैसे हमने पहले बोला था हमारे दस वॉचिंग को एक बंदे को सौ डैमेज देंगे मगर हमने तो थ्री ट्वेंटी डैमेज हमारा मुठ के पास अच्छा बंदे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट रहिएगा गेमिंग भाई तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट रखे थे और हमको बहुत पसंद आया एक एक गेमिंग भाई एक एक गेमिंग भाई रोज़ाना हमारा लाइव स्ट्रीम आना और तुम्हारे दोस्तों को सबको शेयर कर देना हमारे लाइव स्ट्रीम के बारे में और आपके लिए बहुत सारे गेवर्स इवेंट्स और सब कुछ आप डेली हमारा लाइक क्या बोलते हैं उसको हमारे डेली हमारे वीडियोज़ भी देख लेते हैं ना भाई क्योंकि हमारे वीडियोज़ में आपके लिए बहुत सारे क्योंकि हमारे वीडियोस में आपके लिए बहुत सारे अपडेट्स नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट्स और अपडेट्स इस गरीना फ्री फायर दूसरे सरोन में क्या क्या अपडेट्स आने वाले वो सब हमारे वो फैजन भाई तो सब बुलेट का कर ले ले आपके लिए हमारे आपके लिए तो बहुत सारे अलग अलग अपडेट्स और इवेंट हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोस में भी डाल देंगे रोज़ाना एक वीडियो अपलोड होगा और इस वीडियो का हाईलाइट भी आपको डाल देंगे और भाई जो भी लोग हमारे चैनल पे नहीं जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो सौ बुलेट का गन का महिमा देखते कैसा मारता कैसा रहता है तो भाई जो भी लोग हमारे चैनल पे नहीं है जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए यार आप जितना सपोर्ट बताएंगे हम आपको हम उतना डैमेज देने का बहुत सारा कोशिश करेंगे तो गाइस जो भी लोग हमारे चैनल पर नहीं है जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चलो गाइस गेम प्ले दिख लेते कैसा है एकदम और गजब सा गेम प्ले चलो हमारे गिल लीडर कैसे खेलते मूवमेंट सब कुछ देख लेते अरे भाई रिजवान भाई तो है करो ए फैजान भाई डाउन फैजान भाई डाउन रिजवान भाई सही एकदम सही खेल रहे असरार भाई किधर सो रहे ओपी भाई OP OP OP in the chat भाई OP Rizwan Gill leader OP कितने वॉचिंग हो गए अरे पांच बंदे वॉचिंग में अगर और एक दस बंदे वॉचिंग में आ गए ना किसी एक बंदे को और एक पांच बंदे है यार रिजवान भाई in the chat Rizwan in the chat एकदम सही खेल रहे भाई चलो देखते रिजवान भाई कितने किल किए oh my god O M G Rizwan भाई तो नौ किल कर लिए और लीडिंग में तो सब में रिजवान भाई तीन हज़ार नौ सौ डैमेज अरशद भाई तीन किल सर शाहिद भाई चार गेल असरार भाई तीन गेल ठीक ठाक खेल रहे शायद रिजवान भाई की रिजवान भाई इस मैच का एम है यार एकदम गजब सा खेल रहे गेम तो star west Rizwan is the best यार किसका चैनल है यार वो हाँ भाई खेलेंगे वन बी वन खेलेंगे आपसे भी खेलेंगे सबसे खेलेंगे थोड़ा रुको रुको ज़रा सबर करो वाचिंग तो सेवन हो गया यार जल्दी जल्दी से जल्दी टेन कर दो और दूसरे बंदे को भी सौ डायमंड मिलने के बहुत सारे चांस है से रोज़ाना हमारे लाइव स्ट्रीम में आने की कोशिश करो क्योंकि हर एक दिन लाइव स्ट्रीम में जो भी बंदा आएगा किसी एक बंदे को सौ डायमंड यानी सौ डायमंड मिल जाएंगे और हमको अब उस बंदे का कॉमेंट बॉक्स देखेंगे रिजवान भाई तो, रिवाइड दे दिया यार हाँ भाई हमने बोला था हम खेलेंगे बहुत सारे बंदे हमको पूछ रहे थे भाई रिजवान भाई open the Rizwan open the chat हाँ भाई दे देंगे डायमंड दे देंगे तुमको भी दे देंगे न्यूज़ चैनल भाई हमारे चैनल को सपोर्ट करो ना सिर्फ तो वन पॉइंट टू वन के हो गया हमारा सब्सक्राइबर्स तो अगर हमारा सब्सक्राइबर वन टेन के हो गए ना आपके लिए बहुत सारे गिव अवेस रोज़ाना कस्टम रूम बनाएंगे आज रोज़ाना तो एक घंटा लाइव स्ट्रीम होगा S B F J Asmat भाई शुक्रिया आने के लाइव स्ट्रीम में रिजवान भाई OP in the chat Rizwan भाई ओपी इन द सब लोग OP in the chat Rizwan भाई कस्टम तो हो गया देखते हो कौन एम पी आ गया रिजवान भाई तो एम पे नौ किल के साथ एम पी आ गया हर्षद भाई में तो एकदम ओपी वाले परफॉर्मेंस है लास्ट में दो किल पाँच किल हो गया तीन से और फैजान भाई और अस्तार भाई तो क्या बोलो यार दोनों तो नुबड़े निकले चलो रूम एग्जिट करते तो गाइस जल्दी दस का वाचिंग करा लो अपने नेक्स्ट गिव अवे देंगे अब तो सिर्फ सेवन है यार जल्दी दस का वाचिंग करा लो नेक्स्ट गिव अवे मिल जाएगा अगर वाचिंग नहीं आना देखेंगे नहीं कल भी आपके लिए लाइव स्ट्रीम करेंगे लाइव स्ट्रीम में आपके लिए रोज़ाना वन आवर लाइव स्ट्रीम होगा और उस लाइव स्ट्रीम में आपके लिए बहुत सारे गिवर्स भी रखेंगे रोजाना सौ डायमंड या कुछ बंदे को एलाग मंग रहे भी दे देंगे और अलग अलग चीज़ें भी देंगे तो गाइस जो भी लोग हमारे चैनल पर नहीं है जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन और प्रेस करो तुम्हारे दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर करो అవర్ బాయ్ తెలుగుమే బోల్నా తో గా బ్రో ఎవరైనా మా ఛానల్లో కొత్తగా వస్తే అందరు లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఈ ఛానల్లో గివేస్ చాలా గివేస్ ఉన్నాయి రోజు టెన్ వాచింగ్ ఈ రోజు అయితే టెన్ వాచింగ్ అయిపోయింది అందుకని సిక్స్ ట్వంటీ డైమండ్స్ ఇచ్చాం మన వాడికి మా ఫ్రెండ్స్కి ఏకే గేమింగ్ అనే మా ఫ్రెండ్కి సిక్స్ డైమండ్ ఇచ్చాం బట్టి స్టూడెంట్స్ కోసం బ్రో ఈ ఛానల్ ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉండవు టాప్అప్ చేయడానికి మీకోసం కంటెంట్ సింపుల్గా కంటెంట్ చేస్తాం అన్ని ఈవెంట్స్ లాంటివి కండక్ట్ చేసి మీకోసం డైమండ్స్ ఇస్తాం అందుకని అవి మీకు చేయాల్సింది ఏం లేదు మీ ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఇన్వైట్ చేయండి ఛార్జింగ్ కూడా అయిపోతుంది మీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ ఇన్వైట్ చేయండి లైవ్ స్ట్రీమ్లో రమ్మనండి ఎవరైనా మా లైవ్ స్ట్రీమ్లో వస్తే అప్పుడు మీ అందరికీ చాలా డైమండ్స్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి డ- వచ్చి రౌండ్ వచ్చి డైమండ్స్ గెలుచుకొని వెళ్ళండి బ్రో तो गाइस रोजाना हमारा लाइव स्ट्रीम में आ जाना सौ डायमंड रोजाना गिव अवे रहेगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वॉच में तो दो सौ डायमंड पे गिव अवे रहेगा ये बेटा अरे भाई अरे भाई अभी तो लाइव स्ट्रीम खत्म है फिर से शाम में आठ तो बजे आपके लिए लाइव स्ट्रीम रहेगा लाइव स्ट्रीम में ज़रूर आ जाना सिक्स ट्वेंटी डायमंड जैसे हम गिर गए दूसरे बंदे को जीतने के बहुत सारे चांसेस रहे इवनिंग एट थर्टी भूलना मत भाई एट थर्टी को लाइव स्ट्रीम रहेगा उस लाइव स्ट्रीम में ज़रूर आना लाइव स्ट्रीम आके डायमंड जीत लेना तो गाइस इस लाइव तो लाइव स्ट्रीम तो खत्म हो चुका है तो गाइस जो भी लोग हमारे चैनल पे नहीं है जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो क्योंकि आपके लिए बहुत सारे गिवेस इवेंट्स और लिंक्स और हमारे इंस्टाग्राम में जो भी बंदा हमसे वन वी वन खेलना चाहते हैं स्क्वाड किसी के स्क्वाड तो हाँ के साथ खेलना चाहिए किसी स्क्वाड के साथ खेलना जाता है हम लोग इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना आपके लिए रख देंगे यानी जैसे हमने खेल दिखा था दो हमारे चार बंदे चैलेंज खेले हम एक फ्रेंडली मैच खेला वैसे आपके लिए भी लाइव स्ट्रीम में रख देंगे तो आज भी लोग हमारे चैनल पर नहीं है जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन ऑल पे जितना चाहे उतना शेयर करो तुम्हारे फ्रेंड जैसे हमारा वॉचिंग बढ़ जाएंगे ना वैसे आपके लिए व्यूअर्स भी बहुत सारे बढ़ जाएंगे जैसे हमने कहा कर अगर टेन वॉचिंग हो गया ना तो डैमेज सौ डैमेज मगर हमने तो सिक्स ट्वेंटी डैमेज दे दिया हमारे एक ही भाई ने तो पहले से लाइव लाइव स्ट्रीम स्टार्टिंग से एंडिंग तक रही जो भी बंदे आते हैं पूरा लाइव स्ट्रीम देखने के लिए कोशिश करो क्योंकि पूरा लाइव स्ट्रीम देखते रहेंगे जो भी बंदा ज़्यादा कमेंट रखता सब लाइव स्ट्रीम देखेंगे उस कमेंट में जिसका कमेंट तो अच्छा लगता हमको अच्छा कमेंट रहता उस बंदे को सौ या दो सौ या तीन सौ पाँच सौ डैमेज भी जैसे हमने एक भाई को सिक्स ट्वेंटी डैमेज आपको मिलने के बहुत सारे चांस ये लाइव स्ट्रीम तो इतना ही है बस इतना ही है तो take care goodbye guys हमारा आठ बजे यानी इवनिंग एट पीएम को फिर से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होगा एट से नाइन या टेन तक लाइव स्ट्रीम होगा सभी लोग लाइव स्ट्रीम में आने की कोशिश करो और डायमंड्स लूट लो भाई तो चलो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में टेक केयर गुड बाय